<laughs> එයා වගේ කීදෝ Mm-hmm. Закрой дверь. Oh, no, no, no, no. <laughs> එයා එයා වගේ හීනිය

<laughs> 太难了！哎呀妈逼的！